Um, Dda i licio dwad i ddigwyddiad fel hyn, um, oherwydd bod o'n helpu i bobl ddod i'ch nabod chi. Da chi'n gallu gweld beth sy'n angystadleuaeth allan yma fanna. A mae o'n jyst cyfle i chi arfogi chi un i fod yn barod ar gyfer gweddill y flwyddyn. Um, da chi'n gobeithio car hagor o gwsmeriad. A fel eisiau i da chi'n dysgu mwy amdan pa gynhwysion sydd allan yma fanna be mae'r cyhoedd isio, so mae o'n rhywbeth dwy ffordd. Mae'n braf cael dwad ar gefn rhywbeth fel y stan bwyd a diod Cymru. Mae nhw'n gwneud y gwaith calad i chi. Mae nhw'n trefnu bod y, eich cynnyrch yn dod yma, bod yn cael ei setio fyny. Nes i wneud ffwrdd yn deli fy hun llynydd ac um, dodd o'n wych o ran faint o gwsmered gytho ni allan ohono fo, ond mae o'n boen meddwl wneud o ar ben eich hun. So os da chi'n gallu cael y cyfle i fanteisio ar yr help mae'r Llywodraeth yr oed i chi, swn i'n annog hynna byswn i ni pan da ni'n dod i digwyddiadau fel Food and Drink Expo, um, peth cyntaf da ni angen ydy, ydy cwsmeriad newydd um, wrth gwrs. Um, ond mae'n fwy na hynna, bod mae pobl yn dod i nabod chi, dod i nabod yr enw. Um, felly mae'r cwmni'n cael, mae'r ma enw mynd allan na. Wedyn, tro nesaf mae rhywun yn, yn sbio am hefen ia, um, maen nhw'n nhw meddwl, o, oh, cofio, nes i siarad am y plas fa, mae'n yn Birmingham neu yn Paris neu lle bynnag. Um, ond nhw'n cofio ni a weithiau i fyny at dwy flynedd wedyn. Um, twa, neu rhywun gyrru e-bost i ni a deud, o, beth ni siarad efo chi yn tywa, lle bynnag yn clown um, a da ni eisiau gweithio efo chi. Um, lle mae'n gret. Ia, swn i'n deud bod um, digwyddiadau fel hyn yn, yn bethau gret a swn i'n rili really annog nhw i, i um, cwmnïau eraill yng Nghymru um, am bod I ni, maen nhw wedi bod yn ofnadwy o llwyddiannus um, i helpu ni dyfu fel cwmni.